গাইজ কি খবৰ বাৰু আপোনালোক সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে হওক welcome to my YouTube channel আজি মানে কোনো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ অহা নাই মানে অলপমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মানে যেনেকৈ ধনী দুখীয়া মাজত অলপমান ভ্ৰমণ দি সেই অলপমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আজি যদি আপুনি ধনী মানুহ এঘৰলৈ যায় মানে আপোনাক কুকু মেকুৰীৰ দৰে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এজন যদি দুখীয়া মানুহ এঘৰলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক মানে বহুত ভাল ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ ধনী মানুহগৰাকীয়ে মানে টকা পইচাই চিনি পায় কাৰণ মানুহ চিনি নাপায় আৰু যি মানে দুখীয়া মানুহগৰাকীয়ে কাৰণো টকা পইচা নহয় মানুহৰ মৰম দয়াবোৰ বুজি পায় এই ধনী মানুহবোৰক ক'বলৈ বিচাৰোঁ ন মানে যে ওপৰৰপৰাতো আহিলোঁ কাৰণ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আহিলোঁ কাৰণ কি যাওঁতে কি কাপোৰ পিন্ধি যাম নেকি বাৰু ওপৰলৈ যেতিয়া মৰো মৰিম মানে তেতিয়া কি কাপোৰ পিন্ধি যাম নি ত' কাপোৰ পিন্ধিটো যাব নোৱাৰি ন কাৰণ যেনেকৈ আহিছোঁ কাৰণ কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ কাৰণ সেনেকৈয়ে যাব লাগিব কাৰণ টকা পইচা ধন সম্পত্তিটো ইয়াতে এৰিব লাগিব ন কাৰণ ওপৰলৈতো যাব লাগিব কাৰণটো কাপোৰ চাপোৰ নিপিন্ধাকৈ বা খালী হাতেই যাব লাগিব ন কাৰণ ইমান ঘমন্তি কাৰণ টকা পইচাক লৈ ইমান ঘমন্তি কৰিবলৈ নাপায় কাৰণ ধনী হ'লে বুলিয়ে কাৰণ চব সময়তে ঘমন্তি কৰিব যে কথা বতৰা এনেকুৱাত কাৰণ মানুহ যে দুখীয়া মানুহ যে মানুহ নহয় এইটো কাৰণ এনেকৈ ভবাটো অসম্ভৱ ন অভিজ্ঞ হোৱাটো মানে ভাল নহয় সঁচাকৈ এই দুনিয়াখনত ন কাৰণ ধনীয়ে কাৰণ দুখীয়া মূল্য কেতিয়াও বুজি নাপায় আৰু দুখীয়াহে দুখীয়া মূল্য বুজি পায় উদাহৰণস্বৰূপে অলপমান কথা ক'ব বিচাৰোঁ মানে এজন যদি তেল ডিপু মালিকে আঠাইছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দহ কৰোৰ টকা কামানি কৰে উদাহৰণস্বৰূপে আৰু দহ কৰোৰ টকা যদি কামানি কৰে তেতিয়াহ'লে মানে তিনিদিনৰ ভিতৰত সেই মানুহজনে মৰি যদি যায় তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ সেইবোৰ পইচা কি মানে সি লগত লৈ যাব পাৰিব জানো সেইকাৰণে কৰিছোঁ মানে ইমান ঘমণ্ডী হয় কাৰণটো লাভ নাই ন ইমান ধুনীয়া মানে সঁচাকৈ স্বাৰ্থপৰ হয় কাৰণ মানে যাৰ লগত টকা থাকে ন তাকে মানুহবোৰে চিনি পায় যাৰ লগত টকা নাথাকে মানে সিহঁতবোৰক মানুহ বুলি নাভাবেই কাৰণ সিহঁতক চিনিয়ে নাপায় বিপদৰ সময়ত আকৌ দুখীয়া ঘৰৰ মানুহে ধনী মানুহক উদ্ধাৰ কৰে সেইটো কথাও মনত থাকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰু মানে বৰ্তমান মানে ইয়াত মানে বৰষুণ পৰি আছে ন মানে ইমানকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো মানে ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নেক্সট মানে মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' আহি আছে চাব চাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু এতিয়াতো সকলো তাতে বিহু আৰু উৎসৱ এনেকৈ পাতিছে ন কাৰণ আমাৰ ইয়াতো পেণ্ডেল পাতি আছে বাৰু দেখাম দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম বাৰু কাৰণ আপোনালোকে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো কি মানে আমাৰ ইয়াত বহুত বৰষুণ পৰিছে আৰু টান টান টানকৈ পৰিছে ন বৰষুণ কাৰণ ইয়াত পানী হৈ গৈছে পানী হৈ ইয়াত মানে বহুত বৰষুণ পৰিছে ন ৰাতি মানে বহুত বৰষুণ পৰিছে আৰু এতিয়া দিনতো পৰি আছে কাৰণ ছাতি লৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ যাতে অহা ভিডিঅ'ত মানে নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ তাত প্ৰথম যায় আৰু আজি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিল আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই